cattive ragazze? Certo che sì. Andata! Starai mica pensando di uscire a quel modo? Sì, perché? Ma anche no! Avevi detto che le cattive ragazze piacciono a tutti! Confermo, ma di certo non piacciono ai fidanzati. ti permetti di telefonarmi ora, dopo aver dipinto di blu tutti i miei armadilli nei cassetti e... Eh? Tu cosa? Lo so che non l'avresti mai fatto, ma stavo sognando. Nota personale, se il telefono ti sveglia, non rispondere.